Thank you. Ves a los negritos muriéndose de hambre en sus casas de paja Y no haces nada, y no haces nada Vives en la ignorancia Pasa frente a ti cada mañana el rastro de la ira de los hombres Si lo acompañas, si lo acompañas Con tu pasividad y desgana Tres cuartas partes del mundo están cayéndose por el bate Y el otro cuarto, y el otro cuarto Se está cagando, la está cagando El pobre planeta sufre y la está palmando, la está palmando Pues no hay moral y es el dinero el que toma el mando de pasada más no por eso no importa nada Tenemos que cambiar esto Que cada uno de nosotros aporte un grano, aporte un grano No cuesta tanto, no cuesta tanto Echarle al cosmos una mano Oye mundo te vamos a curar Oye mundo te vamos a salvar Oye mundo te vamos a curar Oye mundo te vamos a salvar Y es que siempre hay una solución, solo tienes que encontrarla Y es que siempre hay una solución, solo tienes que encontrarla Que por ejemplo no tengo batería a la boca, la vuelvo loca, sale un rimete con alegría <laughs> por ejemplo, no tengo batería hacia la boca, la vuelvo loca, sale un remate con alegría Pero parece que ya llega el batería Y es que siempre hay una solución, solo tienes que encontrarla Y es que siempre hay una solución, solo tienes que encontrarla Yo por ejemplo encontré mi batería Y aunque la boca la vuelvo loca, que el remete con alegría a los negritos muriéndose de hambre sus casas de paja Y no haces nada, y no haces nada, vives en la ignorancia Pasa por ti cada mañana el rastro de la ira de los hombres Si lo acompañas, si lo acompañas con tu pasividad y desgana Tres cuartas partes del mundo están cayéndose por el bate Y otro cuarto, y otro cuarto, está cagando, la está cagando El pobre planeta sufre y la está palmando, la está palmando Pues no hay y es el dinero el que toma el mando ¿Qué más da Estamos aquí de pasada Mas por eso no importa nada Tenemos que cambiar esto Que cada uno de nosotros aporta un grano, aporta un grano No cuesta tanto, no cuesta tanto Echarle al cosmos una mano Oye mundo te vamos a curar Oye mundo te vamos a salvar Oye mundo te vamos a curar Oye mundo te vamos a salvar siempre hay una solución, solo tienes que encontrarla. Y es que siempre hay una solución y solo tienes que encontrarla. Yo, por ejemplo, no tengo batería. Yo, por ejemplo, no tengo batería. Más en la boca, la vuelvo loca, sale un rimote con alegría. Más en la boca, la vuelvo loca, la vuelvo loca, la vuelvo loca, la vuelvo loca. La vuelvo loca. Vamos a salvar el mundo, Peña. Yo, por ejemplo, no tengo batería. Me la boca, la vuelvo loca. Sale un remate con alegría.